ታንቺ ትዝታ ልቤን የሚያምስ ማታ አንቺ ትዝታ ልቤን አቶ እሸቴ ጸጋ እባላለሁ። የልማና ዴንሳ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ጎሸዬ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እንደ ወረዳችን ተጨባጭ ወይም እንደ ጎሸዬ ቀበሌ ዩሪያ አጨማመር ከፍተኛ ክፍተቶች አሉ። አንደኛ አርሶ አደሩ በጎን ዩሪያ ሲጨምር አረም ሳያርም ማድረግ በወቅቱ ማለት ነው። ሁለተኛ ዘሩን ከዘራበት አንስቶ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ዩሪያውን አለመጨመር። በሶስተኛ ደረጃ ዩሪያ ከጨመሩ በኋላ አፈር አለማልበስና ኮትኩቶ ዩሪያ አለመጨመር ከፍተኛ ችግሮች ናቸው። አራተኛ በምክር ሀሳቡ ዩሪያን አለመጨመር። ይህንና ቅድም የገለጽኳቸውን ችግሮች ለመፍታት በዛሬው ዕለት ከአቶ እንዳላሞ ሙጭ ከባለቤታቸው ጋር በመሆን በጎን ዩሪያ አጨማመር ያሳዩናል። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ሁሉም ነገራችን በቃን ሆነ ሁሉም ነገር አንቺን ሳመልከ እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ቤተሰብ ሰላም ነው? ባለፈው ስንዴ በጎን ዩሪያ ለመጨመር ቀጠሮ ይዘን ነበረ። ዛሬ ከባለቤት ጋር ስንዴ በጎን ለመጨመር ለማሳየት ፈቃደኛ ናችሁ? የስንዴ በጎን ውሬ አጨማመር ልምዴን ተሞክሮ ለማሳየት ባለቤት ጋር ሆነ ፈቃደኛ ነው። በስንዴ ሰብል ላይ በጎን ዩሪያ ለመጨመር ምን ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ? በዝግጅት ስነሳ መጀመሪያ ላይ መታረም አለበት። ሁለተኛ ቁሳቁሶች ማሟላት አለብን። ሶስተኛው ማልዳ በጠዋት መጨመር አለብን፣ ወይም ደግሞ እርጥበት አለበት ባለቤት አለ። በተጨማሪ 35 እስከ ባለው ቀን እንጨምራለን። እነዚህ በጎ ኑሪያ ስናደርግ ቅድመ ዝግጅት ናቸው። በስንዴ ሰብልህ ላይ ዩሪያ በጎን ስትጨምሩ ምን ምን የቁሳቁሶ ነገሮችን አዘጋጅታችኋል? ስኔ በጎን ወሪያ ለመጨመር ያዘጋጀናቸው ቁሳቁሶች አሉ። እንደዚህ እንቀመጥና ላሳይ። አሁን የዚህ የሚደረግበት ቁሳቁስ አዘጋጅቻለሁ። ያው አዘጋጅቻለሁ። አረጌ ሳህኔ ያው አዘጋጅቻለሁ። እንደገና መቆፈሪ አዘጋጅቻለሁ። አራተኛ ቤተሰቤን የሚያደርግ አዘጋጅቻለሁ። አማሪ ያው ኮርኪ አዘጋጅቻለሁ። እነዚህ በስንዴ ውሪያ በጎል ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ናቸው። በስንዴ በጎን ዩሪያ ስጨምሩ ምን ያህል ዩሪያን ያዘጋጃችሁ? መቼ ነውስ የምትጨምሩት? እኛ ማሳ ሁለት ጥማር ነው። የዚችም ያዘጋጀንላት 54 ነጥብ 5 ኪሎ ግራም ዩሪያ አዘጋጅተናል። አንድ ሶስተኛውን በዞር ወቅት ተጠቅሜያለሁ። ጠየቅከው ጥያቄ መልስ ዩሪያ ለሚጨመረው 35 እስከ ባለው ቀን ውስጥ ነው። ጥሩ ነው። ስንዴ በጎን ለመጨመር እናንተ እንደነገራችሁኝ የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች አዘጋጅታችኋል። አንደኛው ዩሪያ ነው። ዩሪያ ጥሩ ነው፣ አዘጋጅታችኋል። እንዲሁም መለኪያ ኮርኪም አዘጋጅታችኋል። በጣም ጥሩ ነው። በተጨማሪም ሳህንም አዘጋጅታችኋል። በጣም አሪፍ ነው። መቆፈሪያም ጥሩ ነው። ጥሩ መቆፈሪያ ነው ያዘጋጃችሁት። የሰው ኃይልም ሁለት አዘጋጅታን፣ በተጨማሪም አንተ ጋራ ሶስት ናችሁ። በሰዓቱ ትጨርሳላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ዩሪያ ከአራት ቃበሬ ላይ በትክክል በምክሮ ሀሳቡ ለአራት እቃ የሚያስፈልገው 161 ኪሎ ግራም ነው። አጋጣሚ ሆኖ የእናንተ ማሳ ደግሞ 0.5 ሄክታር ወይም ሁለት ቃበሬ ብለን የምንጠራው ነው በእኛና በእናንተ አጠራር። አንድ ሶስተኛውን በዘር ወቅት ተጠቅማችኋል፣ ማለትም 27 ኪሎ ግራም ነው። አሁን ደግሞ ከዘራችሁት ወይም ከበቀለ ከ35 ከ40 ባለው ቀን በስንዴ በጎን አጨማመር ላይ 54.5 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። ጥሩ ነው። ዛሬ በትክክለኛው በተባለው ቀን ነው እያደረጋችሁት ያለው። ቅድም እንደተነጋገር ነው ስንዴውን የዘራችሁት ሐምሌ ስድስት ቀን ነው። ዛሬ ትክክለኛ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን የምትጨምሩበት ወቅት ነው። ጥሩ ነው። 54.5 ኪሎ ግራሙን በትክክል ከጨመራችሁበት የሚባለውን ሄክታር ስንዴ ምርት እናገኛለን ማለት ነው። ስንዴ ሰብል ላይ በጎን ዩሪያ አጨማመር ላይ ከባለቤት ጋር እንዴት ነው እየተረዳዳችሁ ያላችሁት? ባለቤቴ ጋር የምንረዳደው መጀመር እናርማለን ኋላ ውሪያ ስናረግ እሱ ይቆፍር ያልን ያረጋለሁ እዚያ ልጁ ውሪያውን ያዳፍናል። እዚህ መልኩ ነው እየተረዳዳን ያለን። በተጨማሪ የተረዳዳን አብረን በወሰን ነው እየተመካከርን እናረጋለን። በስንዴው ላይ ውሪያ በጎን እንጨምራለን። ባለቤቴ አለችህ። በተጨማሪ የስንዴ ማሳ በመጀመሪያ ባለቤቴ ጋር ስምርጥ ይሄ ይሆናል ብለን ማሳ እንመርጣለን። በሁለተኛው ደረጃ ይህን የስንዴ ማሳ መረጥ ነው። ለዚያ ተመካክረን የዘር ዝርኛይቱን እንመርጣለን። በኋላም ያህን መርጠን ዝግጁ ሁነን እንዘራለን፣ እናመርታለን። በመክር ማለት ነው። ማሳው ላይ በጎን ውሪያ ስንጨምር እየተረዳዳን እየተመካከርን ነው። ምሳሌ እኔ ቆፍራለሁ፣ ባለቤቴ ታረጋለች፣ ቤተሰቤ ያዳፍናል። ውሪያ በጎን ስንዴ ማሳ ላይ ስንጨምር እየተመካከርን ነው የምናደርገው። አንተ እንዳላችሁኝ ልጅህ ይቆፍራል በስንዴ ዩሪያ ስጨምሩ በጎን ስታደርጉ ባለቤትህ ዩሪያ ትጨምራለች። አንተ እያዳፈንክ ትሄዳለህ። ጥሩ ነው። በተጨማሪም በወሰናችሁት ውሳኔ ከባለቤት ጋራ እየተመካከራችሁ ዩሪያ እያደረጋችሁ ነው ያገኘዋችሁ። በጣም ጥሩ ነው። በስንዴ ሰብል ላይ በጎን ዩሪያ ስጨምሩ በተግባር ታሳዩኛላችሁ? ይህማ ላሳይ ብዬ ነው የቀጠርሁ። እነሳና በተግባር ላሳይ። የጎጆዬን ልዛ ወስደሽ ውበቱን ማድረጋችን በፊት ታርሟል፣ ንጹህ ነው። ይህን የልኝ መሳውን አርመን ጨርሰናል። እዚህ በመቀጠል አቆፋፈሩን ማሳይ መኮፈሬ በፊት የስንዴ ወርቀት ሶስት እስከ አምስት ሳንቲም ሜትር ርቄ እቆፍራለሁ። ጥልቀቱ ወሪያው የሚቀመጥበት አምስት እስከ ሰባት ሳንቲም ሜትር መሆን አለበት። በዚህ መሰረት መቆፈሬን እዘጋጃለሁ። እያየ ነው። ዝም ብሎ አይደለም ወሪያ ሲጨመር እንዲህ እየተቆፈረ ነው። የእኛ አካባቢ አርሶ አደር ዝም ብሎ ነው የሚጨምረው ሳይቆፍር። ያስኳት አንድ ኮርኪ ናት። ብዛቷ ለሁለት ክንድ ማት አለሁ። ጠጣሎ ሚን ይመስላል። እናንተ እንዳላችሁኝ ከሰብሉ ከሶስት እስከ አምስት ሳንቲሜትር እርቃችሁ ነው የቆፈራችሁ። ጥሩ ነው። በተጨማሪም ጥልቀቱ ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲሜትር በጣም አሪፍ ነው። በተጨማሪም አንድ ሜትር ላይ አራት ግራም ወይም አንድ ኮርኪ ያስፈልጋል ነው የሚባለው በሳይንሱ። እናንተም በዚያ ሳይንስ ተጠቅማችኋል። በጣም አሪፍ ነው። በ50 ሜትር ላይ ቢያንስ በ 200 ግራም ያስፈልጋችኋል ጭብጣችሁ ማለት ነው። 18 እየጨበጣችሁ 18 ጭብጥ ከዳር እስከ ዳር 50 ሜትር ለክታችሁ 18 ጭብጥ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ውሪያውን ጨመርን በኋላ አዳፍነዋለሁ። ባይዳፈን ምን ችግር ያመጣል አቶ እንዳላማው? ውሪያ በሚዘራበት ሰዓት አልተዳፈነ፣ አንደኛ ጎርፍ ይወስደዋል፣ ሁለተኛ ይተናል፣ ሶስተኛ ደግሞ ኃይል ዝናብ በሚዘንብ ጊዜ ወስዶ ውሃው ደበለቀው ሰው ይበክላል፣ ምንጭ ያደርቃል። እናንተ እንዳላችሁኝ ዩሪያ ከተደረገ በኋላ በአፈር ወይ ሸፈነ አለበት። ካልተሸፈነ ካደረጋችሁ በኋላ ከፍተኛ ሀይ በሚኖርበት ሰዓት ዩሪያ በባህሪው ይተናል። በተነነ ደግሞ የሚባለውን ንጥረ ነገር ከሰብሉ ላይ የመውሰድ ባህሪው በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። በሁለተኛ ከፍተኛ ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት ዩሪያውን በጎርፍ አማካኝነት ስለሚታጠብ ዩሪያው ለሰብሉ አገልግሎት ሳይሆን ይቀራል ማለት ነው። በሶስተኛም ደረጃ በጎርፍ አማካኝነት ወደ ምንጮች፣ ወደ ወንዞች እየሄደ ምንጮችን የመበከል ምንጮችን የማድረቅ እንዲሁም ያንን እናንተና እኛም ስንጠቀመው ከፍተኛ ኬሚካል ስለሆነ ዩሪያ በባህሪው ራሳችን ጨምሮ ስለሚበክለን መዳፈን አለበት ማለት ነው። ጥሩ ነው፣ በዚው ቀጥሉበት። በተጨማሪም ዩሪያውን ሰብሉ የመጠቀም ወይም የመውሰድ ባህሪው ከ14 ቀን ወይም በሁለት ሳምንት ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ዩሪያው መዳፈን አለበት ማለት ነው። የጎጆ የብዛን ወስደሽ አሁን ባሳየው መሰረት ባለቤቴና ልጄ ጋራ ቀሪውን ማሳ ለመጨረስ ዝግጁ ነኝ። ገብቷል? አዎ ጎበዝ፣ በዚያው ቀጥሉበት። እስኪ ስጨምሩ ልያችሁ አቶ እንዳላመው ችግር አለሁ እንግዲህ ትዝታ ይፈንጭበት ቤቱ ዩሪያ ባጨምሩበት ምን ችግር አለው? ይሄ ውሪያ አልተጨመረበት በወቅቱ አንደኛ ምርት ይቀንሳል፣ ሁለተኛ እድገት የለውም፣ ሶስተኛ ደግሞ ገለባው የእኛ የበሬ ጥቅም የለውም እና ውሪያ መጨመሩ ጥሩ ይሆናል ነው። ወቅቱን ጠብቀን ባንጨምርበት ምን ችግር አለው? ውሪያ 35 እስከ 40 ቀን ባለው አላደረግንበት እዚህ የማደግ ባህሪው ይቀንሳል። ፍሬውም እዚያ በላይ ያደርግንበት ፍሬ አያመጣም። ግን በ35 እስከ 40 ቀን የምናደርግበት በጣም ጥቅም ይሰጠናል። በተጨማሪም 35 እስከ 40 ያለው ቀን ማሳው ምን ያህል ምርት ያዝብሎ የሚወስንበት ቀን ነው። ዩሪያ በምትጨምሩበት ሰዓት ምን ምን ጥንቃቄዎችን ታደርጋላችሁ? ዩሪያ እናደርግበት ሰዓት በመጀመሪያ አረሞ እንከላለን። ሁለተኛ ጥልቀትን እናያለን። በ35 እስከ 40 ቀን ጠብቀን እናደርጋለን። እሺ፣ በተጨማሪም ጥልቀቱን እና ማዳፈን መጨመር አለብን። ሰብሉም ርቀት ዙሪያውን ስናደርግ መጠበቅ አለብን። እነዚህ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች ናቸው። በመጨረሻም አቶ እንዳላመው ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት አለህ? እኔ የማስተላልፈው አካባቢና የጎረቤቴ ስንዴ በመስመር መዝራት በመጀመሪያ ሁለተኛ ደግሞ ሰላሳ አምስት እስከ አርባ ወሪያ በመጨመር አራተኛ በጥልቀት ቆፍረን ያንን አረግ አርገን ደግሞ ማዳፈን አረሞችን ማረም በተለያዩ ነገሮች አረግነ እኛ ተጠቃሚ እንሆናለን ብዬ የአካባቢዬ አስተምራለሁ። በተጨማሪ በስንዴ ማሳ ዙሪያውን የሚበትን ይልቅ ሽናና በመስመር የቆፈረ ያደርግ መጨረሻ ላይ አፈር አዳይ ሆኖ ያደርግ ምርትና ምርታማነቱን ይጨምራል። ይሄን የመልክ ነው። አቶ እንዳላመው በዛሬው ዕለት ከስንዴ ማሳችሁ ላይ ተገኝቼ በስንዴ ዩሪያ አጨማመር በጎን ላይ ልምዳችሁን ስላካፈላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ዛሬ ሁለት መጠህ ስላበረታታህንና ስላየህን በጎንም ሙሪያውን ስላበረታታህን ደግሞ አሁንም በሚመጣው እየመጣ እንድታበረታታን በጣም አመሰግናለሁ። በሉ በርቱ፣ አይዟችሁ። ታማሚው ማን ታማሚው ስንዴ ላይ ዩሪያ ስንጨምር የትግበራ ነጥቦች አንደኛ ያፈሩ እርጥበት መኖር አለበት። ም ስንዴው ከተዘራ እና ከበቀለ በኋላ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን መጨመር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ ላይ በ161 ግራም ዩሪያ ያስፈልገናል። ሶስተኛውን ደግሞ ስንዴው ተዘርቶ ከበቀለ በኋላ ከ35 እስከ 40 ባለው ሁለት ሶስተኛውን ዩሪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ለአንድ ሄክታር ነው። ሶስተኛ ከስንዴው ከሶስት እስከ አምስት ከጎን መራቅ አለበት። ዩሪያ ጥልቀቱ ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲሜትር መሆን አለበት ማለት ነው። ዩሪያውን ከጨመርን በኋላ አፈር ማልበስ አለብን። በመጨረሻም ስንዴ ላይ ዩሪያ አጨማመር ላይ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ቀበሌ ላይ ያለን ባለሙያ ማማከር ትችላላችሁ። እንዲሁም በአሁኑ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች እየተፈጠሩ ስለሆነ 8028 ብላችሁ ብደውሉ ሁሉም መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ፍቅር ነበር ለካ ማተኛ